terbeleduh nama. Dulunya wajah di media masa kini hanya di kaca layar. Lalunya masa lapang masa sekarang ke timur ku berlayar. Purbakanlah ku dibuai mimpi berhari Julang awan karya dari pensel Cerita lunak di bahanku berlari Agar siap usaha besar aku berhasil Paksa diri, cuba lagi Sampai jadi, lagi dan lagi Ada lagi, buat lagi Lagi dan lagi Sehingga sana terbeleduh nama Agar insan yang bangga adalah mama Sehingga sana terbeleduh nama Agar insan yang bangga adalah mama Sehingga sana terbeleduh nama Agar insan yang bangga adalah mama adalah mama, adalah mama Sulungnya mula terbeleduh nama Di mana kalau dah agak puji dipinta Sahabat lo oh, katanya direhat seketika Kejap saja tidak aku jawab Aku mahu usah sampai berjaya Baru diri ini rasa terkemuka Julang awan di lambung bintangnya Takkan henti, takkan henti lagi nyawa di sisi Hingga sana terbeleduh nama agar insan yang bangga adalah mama. Hingga sana terbeleduh nama agar insan yang bangga adalah mama. Hingga sana terbeleduh nama agar insan yang bangga adalah mama. Adalah mama, adalah mama. Kemahiran adalah kurniaan ilahi Usah diguna demi kepentingan diri Ia akan makan diri di akhir nanti harap tulisan contengan dapat difahami Kelebihan diri tidak dapat dinilaikan Puitis ku syairkan agar bacakan Kuasanya besar suka digunakan mata angin utara timur barat selatan Terbeleduh nama pucanya terkemuka terbeleduh lemah Sehingga sana terbeleduh nama Agar insan yang bangga adalah mama Adalah mama, adalah mama Sehingga sana terbeleduh nama Agar insan yang bangga adalah mama Adalah mama, adalah mama, adalah mama. Sehingga sana terbeleduh nama Agar insan yang bangga adalah mama Adalah mama, adalah mama